네, 안녕하세요 마카오 권입니다 요즘에 전 세계적으로 우리 오징어 게임의 열풍이 이어져 나가고 있는데요 네, 지금 중국에서도 굉장히 핫하다고 들었어요 그래서 제가 중국에서 얼마나 핫한지 한번 물어볼게요 그리고 요즘에 또 그런 일이 있잖아요 중국 체육복이랑 우리 한국의 그 오징어 게임에 나오는 옷이랑 비슷해서 말들이 많은데 그쪽으로 중국 사람들은 어떻게 생각하는지 한번 물어보도록 하겠습니다 네, 그럼 여기 중국 친구가 나와 있는데요 인사 좀 부탁드릴게요 大家好我叫 어, Alex 呃我来对，很红的。 어, 韩国任何东西到中国一般都会红的，就是一个生存嘛，啊，为了那个巨额的奖金生存，他的主意就其实挺新鲜的，所以在中国挺红。看到的那些内容，感同身受的东西也很很多，不仅韩国有，中国也有嘛。穷的人一夜暴富这样的，所以就会产生很多共鸣。 对啊，贫富差距非常大呀。比如说，除了上海、北京之外的其他省份，家境不太好的人就会去上海赚钱，就会跑外卖，也赚不了很多，可能一个月忙个二十八天，也不可能赚很多钱。生在上海，然后本身就家境很富裕，然后家也是非常非常贵。 我觉得不会像电视剧里面的人那样，我要参加，我要参加，就会还是会很多人都是胆小鬼，很多人也明白不可能，就是说天上掉馅饼啊这样的一个好事发生，我是这么想的。那让你参加，你会参加吗？应该我应该不会参加，真的。第一，我没有穷到那个地步，我如果穷到那个地步的话，感觉我也会害怕参加像这样的活动。我深信钱不是那么容易来的。 除了那个彩票之外，反正我是这样想的。但是其他人，我觉得应该会参加的。嗯。啊，我看过了。怎么说呢？他们就是想找一个共同点嘛。其实，在那个电视剧里面，服装它并不重要，它只是参赛者的一个服装而已嘛。但是有时候在中国，如果写新闻的话，他必须要找一个共同点。 就会有一个，我看到一个吴京的一个服装，他穿过那个绿色衣服，然后就把那个图片给取出来，然后跟那个韩国的电视剧的绿色服装去比较嘛。是，其实我本人是不会那么认为我并不是他们啊，他们是写新闻的人，并不是所有中国人都都都是那么认为的，我是这么想。 然后我们一般就是习惯性的就会吸收别人的好东西，中国文化就是这样，所以会买很多版权，比如说什么跑男啊、Running Man 啊。然后除了就是买版权之外，其实很多网站都是可以看电影的。 就是他们没有买版权，他们可能用一个东西录制，然后放上去，有很多这样的网站的。那就是由于有一些是不买版权可以看得到，对，可以看得到。因为韩国人怎么想呢？我们韩国人的电视剧、电影，我们现在一定要付钱看的东西，中国人都免费看。这个这个的话，真的，这我也不知道说什么好了。 <laughs> 这真的是，这这跟那个管我互联网管制有关，在中国肯定是。 管制的不是很严格，嗯嗯，所以才会有那么多东西出来。他们自己会开一个网站，然后把韩国的、日本的、美国的很多好东西自己录制放上去嘛。他们在干这些非法的事情，然后警察也不跟他们说什么，这个也真的是没有什么解决方案的。目前，我觉得中国的反应的话，只是在于。 我很喜欢看这个电视剧，不会觉得这个是一个他的主意很好，非常非常特别。中国的话，民族性比较强，然后他们自己经常推出来很多好看的电视剧或者电影，然后会很喜欢去看自己的东西的。中国是这样的。假如我举个例子，如果说哦，美国的一个漫威电影出来，哦也会看的时候会很开心的看，然后不会说这个。 电影是非常非常，就是全是世界级的，就会夸，不会觉得就是哇，他他是比我们中国的东西更好，不会不会这样想。很多人就外来的东西，只会觉得能欣赏就好，会把它当成是一个很宝贵的东西，就觉得分析它，觉得它很有意义，不会那么分析详细的分析。对对对，嗯嗯。 那你有话说吗？最后，我觉得《鱿鱼游戏》真的挺好看的，第二部、第三部以后出来我都会去看吧。嗯，好，那就快到这里了，感谢你的时间。好好的，OK，谢谢。好好，拜拜，再见。